L'Associació de Comerciants per dinamitzar el mercat i atraure públic, fidelitzar el que té, decideix crear un espai eh, doncs, també per valorar el producte, ensenyar a cuinar-lo i, i, i que tot aquell client que vingui i s'acosti vegi que el mercat doncs, ofereix molt més que no només parades d'alimentació. No s'hi organitzava res, estava tot per fer, diguéssim. Vale? I aleshores, a mi m'emociona aquest espai quan el veig, de veritat, perquè mor a primera vista, i dic, aquí podíeu fer moltes coses, no? Um, amb la directora en aquell moment, l'Ester Errando i la, i la Núria Pedro, que és una dona dinàmica i, i amb moltes ganes de fer coses, pensem una mica les, què ha de passar aquí dintre. Jo faig una proposta, els agrada molt, i aquí està la mestra que decideix un dia agafar una excedència i treballar pels mercats de Barcelona, o sigui, aquí. La cuina s'ha convertit en una cosa una mica bueno, per foodies, eh, gent no? eh, que, que li agrada cuinar però amb un poder adquisit igual, perquè al final un taller a Barcelona està en, torn als 45-60 euros, això no s'ho pot permetre a tothom. Doncs fer, crear espais així que evidentment reben una subvenció si no seria inviable, eh, està molt bé perquè així eh, hi ha gent que mai s'hagués apuntat a un taller de sushi, per entendre'ns, o d'esferificacions, i ve aquí i el fa i disfruta i veu que, bueno,